саламатсыз менің аты жөнім абылайханқызы ұлжан маңғыстау облысы ақтау қаласының 17 ші орта мектептің физика математика мұғалімімін сонымен қатар облыстағы белсенді жастардың бірімін э, бұл жаңағы тренингке курсқа ең әйелі фейсбуктағы әлеуметтік әлеуметтік желі арқылы келдім сол жақтан хабарландыруды оқып өзіме тақырыбы өте қызықты болғаннан кейін сауалнаманы толтырып Э, осында келдім бұндағы келгенде бірінші мақсатым өз қазақстанымды таныстыр деген тақырып маған өте қызықты болды мен ол қандай тақырыптар болады екен ол үшін менің қандай құқықтарым бар оларды қалай жүзеге асыра аламын мен білмейтін мен түгіл жаңа басқа мен достарым білмейтін заңның э, басқа бір аят ә, э, тараулары бар ма сол жайлы толық ақпарат алғым келді мен ең бірінші өзімнің біліктілігімді одан сайын шыңдадым көпшілік алдында сөйлеу өзімнің жобамды нақтылап қорғап бәріне дәлелдеу оның маңыздылығы екенін сонымен қатар біздегі жаңағы мен жаңа саяси көзқараста көп жүрген адаммен оппозицияның пікірлерін тыңдап олардың да жаңағы жанайқайын тыңдау маған өте әсерлі болды ә, пікірім көптеген жаңағы өзімнің де дұрыс емес пікірлерімнің бар екенін осы тренинг курс барысында түсіндім өте көп көмектесті сондай пікірлерімнің қалыптасуына мен алған білімім бұнымен тоқтап қалмайды міндетті түрде мен өзімнің облысыма барып өзімнің қатарластарыма жұмыстастарыма оқушыларыма осы э, курс барысында алынған толық тәжірибемді соларға да дәл сол секілді өткіземін мейлі бұл осы жердегінде бес күндік болмаса да бір күнде өзім үйренген дағдыларды соларға да үйретуге тырысып шағын тренинг ретінде өткізуге тырыстым ұйымдастырушыларға алғысым шексіз өте керемет болды бәрі үзілістің уақыттары да қызмет көрсету саласы да таратпа материалдар да бәрі өте жақсы тренерлердің біліктілігіне де ешқандай шағымым жоқ барлығы жоғары деңгейде болды рахмет